Magandang araw ko sa ating lahat. Hello everyone! Welcome back to my channel, Unaos Black. Yung content ko po ngayon ay para sa isang taong special sa aming lahat. Especially sa batang 80s or sa batch 84. Uh, ah, shout out pala sa mga kabatch at ka-workmates, classmates ng batch 84 or batang 80s. Ah... Uh, describe ko sa inyo na hindi lang siya bilang isang kamag-aral, kundi at hindi lang kaibigan, hindi lang uh, katropa, at hindi lang sir, kundi isa rin siya ang tatay sa aming batch. Uh, despite of his position, napaka-humble po niya and it's easy to reach out. Lalo-lalo na sa mga kabats namin na mostly kasi eh, nangangay, pag nangangailangan ng tulong, andiyan dyan ho siya. We're so proud of you for being part of our batch. Ang aming tatay, no? we're so proud of you for being tatay of our batch uh, gusto ko po siyang batiin at hindi lang sa akin, in behalf of my batch at para sa amin lahat. Kasi kami yung mga nasa team abroad. Uh, happy, happy birthday kahit medyo late ang aking pagbati. Uh, it's better late than never, di ba? Happy birthday to our Major Colonel Erwin Guevara. Ang aming uh, very humble na tatay ng batch 84. But happy birthday, Major! At saka Major or Colonel. Pero parang mas mas ganda siyang natawagin is, Happy birthday, Tati Erwin! Isa ako sa mga kulit mong anak. Uh, wish you more health and wealth. At of course, with your love, with the love of your life, ang nagbibigay ng kaningningan sa iyong buhay. O, masyadong, masyadong malalim yan, ha? Hugot yan, ha? Pero ano, ha? Uh, thank you talaga being a father of our batch. Parang, hindi nga kasi, mas, mas okay kasi tawagin kang tatay, eh. Dahil puro pasaway kasi, sakit-sakit sa ulo ng iyong mga ano eh, ng mga kabats natin eh. O hindi ako pasaway, ah, makulit lang ako. Pero, tingnan nyo na lang. request pala ako sa inyo mga kabats. Sa, don't forget to subscribe my channel. Uh, like. And if you want, you can share naman if you want. Uh, cha, mata ne. Bye-bye!